Que é Murcia. Guilherme MG. Fica lá tá, não. Só, só a cabecinha assim, ó. Fora. Certo. Zona de conflito se movendo. motherfucker. É, mano, ele fica só... O inimigo é, tomou a zona de conflito. What? the fuck? Caralho, filha da puta. Pô, você é da minha... Inimigo perto da rua principal. tá pra cima. Gravou isso? Puta Gravou. que sensacional. Ah, mano. <laughs> Você tá, tá, tá, Caralho. Vande inimigo Nossa, acima. Tá mano. Estamos ficando pra Qual foi? Qual foi o caralho, mano? Ih. Falhamos. Voltar pra base. Eu fui a Final Kill Cam, mano. Certeza. Aí o Daniel, mano. Daniel, quando a gente ganha, ele Quando a gente perde, Aí, eu, Cara, aí, apareceu. Aí, eu, Olha lá. Oi. Cara, mais rápido, agora. Isso. Tu viu, né?

cara, tá, deixa ele comigo. É Eu ia pegar o outro lá. Aí. Você pode deixar de ser otário. Né? Fui que mais morri. Caralho. Caralho. Aí, 153. Ué. Ah! E, Estourou o áudio dos quatro aí, ó. Leonardo!